Hola, em dic Alec Kutzel, soc professor de l'Escola Universitària del Maresme, eh, soc doctor per la Universitat Pompeu Fabra en Ciències Polítiques i Socials i també eh, tinc màster en, part de Polònia, del meu país, eh, de Warsaw School of Economics, en eh, Estadística i Informàtica. Eh, a la UM imparteixo generalment les matèries de l'economia, específicament economies, microeconomia, macroeconomia, economia internacional, però també eh, classes sobre, optatives sobre mercat laboral, que és la meva especialització d'investigació. Eh, soc professor acreditat per la ANECA, com en el grau de professor agregat i també estic en el procés d'acreditació per l'Agència Catalana de Qualitat Universitària, també per, prof, per professor agregat. Uh, tinc uns set articles publicats en els journals de, eh, indexats en Journal Citation Reports i diversos altres, ara en revisió, que espero en els finals tenir molt, molt més, a finals d'aquest any. Uh, soc director de grup de recerca, uh, que es diu Competències, Emprenedoria i Ocupació, i aquestes tres mm, aquests tres noms reuneixen uh, els meus interessos de recerca que són competències, o sigui, economia de l'educació, emprenedoria, que s'explica en si sola, i eh, ocupacions, que seria economia laboral. Eh, temes que m'interessen com a recerca, com hem mencionat, són economia laboral sobretot, però també eh, a vegades investigo amb els altres professors de l'EUM sobre temes de psicologia, d'educació, de, de, de sociologia de l'educació i d'economia eh, general. Doncs això és el meu currículum. Moltes gràcies.